voy voy voy voy namuncha og'ir bu telefon xiaomi 12 pro telefonimiz a hop qora rangi 12 256 salom hammaga bu texnogol kanali ha qaragan hozir chiqqanim qanaqa chiqdi yaxshi chiqdimi Xiaomi 12 Pro telefonimiz flagmanskiy telefon qora rangi qo'limizda 12256 telefonimizni unboxing qilishdan boshlaymiz Xo'p. telefonimizni ochamiz telefonimizni ham salafanini ham ochdik bu narsasi salafani o'zi bizaga keragi yo'q mana telefonimizni ochishni boshlaymiz. Xo'p, bu korobkasidan nima chiqadi deb o'ylaysizlar, bilsanglar kerak, har doimgidek chexol chiqadi. Xiaomi kompaniyasidan. Menga shu tarafi juda ham yoqadi. Nega desanglar, eh, alohida chexol sotib olmaysiz telefoningizda, original chexol chiqadi, prozrachni. Buni taqib keyinroq ko'rsataman hozirchalik. Chetroq olib qo'yib turamiz. E skrepkasi, ni e, qolgan hech narsasi yo'q. E, telefonimizning o'zi telefonimizni ochamiz. Oh. Balonlar ochgan buni. Super bilan yopishtirishgan buni. Xiaomi 12 Pro telefonimiz. Juda ham orqa materiallari materiali juda ham yumshoq, juda ham yoqdi, to'g'risini aytsam. narsasini naklekasini olib tashlaymiz buni ham bizaga hozirchalik umuman keragi yo'q e. bu naklekasida xuddi mana kabi orqasidagi e, mana korobkasini yonida imeykasi anaqa qilingan bu telefonni imeykasi bir biriga совместный e, bir biriga to'g'ri kelish hisoblanadi u telefonni ichiga ham qo'yib qo'yilgan imeykasi o'zinglar tekshirib olsanglar bo'ladi orqasini qaranglar buni to'g'risini aytsam boshqacha ощущение beryapti o'zimga ham yumshoq material kamerasi sal e, oldinga qarab chiqqan ekan lekin chexol taqsa e, bunaqa bilinmasa yopib borsa kerak lekin juda materiali juda yumshoq nima desa bo'ladi sirpanchu ham emas bez chexol ishlatsanglar ham bo'ladi telefonni material qanaqadir ham yumshoq material odamga qo'liga juda ham yoqyapti materiali и yo'qolgan tarafi meni kompaniyasidan ustiga salafan qilib qo'yishadi har doimgidek bilsangiz plyonkasi bo'ladi bunga alohida laminatsiya yokida e, shisha steklolar qo'yib o'tirishingiz shart emas и ekrani sal qayrilgan qayrilgan ekan h ekran и ichidan hozir yana nima chiqadi e, usb kabel USB kabelida buyog'i Type-C, e, buyog'i USB har doimgidek. И e, yana bitta narsasini aytaman, o'rtoqlar, головка вообще juda ham og'ir. Necha watt deb o'ylaysizlar? 120 watt o'rtoqlar. 120 watt. Bu zaryadka bo'yicha alohida to'xtalib ketamiz. Bu narsani o'zingizlarda ham ko'zingizlarni oldingizlarda sinab ko'ramiz. bu 120 juda ham og'ir hozir o'ylayotgandirsizlar kimlardir ularda 33 vat, kimlardir ularda 25 vat, kimlardir ularda 65 vat e, zaryadkan qanchadir vaqtda 50 minutda to'ladi deb o'ylab xayolga kelyapti to'ladi deb o'ylayapsizlar lekin bu 120 vat e, nima desa bo'ladi qancha vaqtda to'lishini e, astoydil e, sizlarga ko'rsatamiz e, alohida to'xtalamiz bu masala bo'yicha buni chetroqqa olib qo'yib turamiz e. qolgan hech narsasi yo'q bu narsasi ham bizga keragi yo'q bunisi ham keragi yo'q buni chetroqqa olib qo'yib turamiz o'rtoqlar telefonimizni yoqdi u nastroykalarni qilib bo'ldi u telefonni menyusida chapga o'ngga deb juda ham plavno ishlayapti Xo'p, buni ekraniga keladigan bo'lsak o'rtoqlar e, amoled ekran displey always e, on funksiyasi bor telefonni blokirovka qo'yib qo'yganinglarda qanaqadir e, rasmingiz yokida qanaqadir soatda yoki qanaqadir kalendarda turadi always on funksiyasi bor и keyin ekrani 607 e, piksellarni soni 1443 bu degani e, ekranimiz full hd ham emas e, hd ham emas bu 4k ham emas 2k bo'ladi ekrani nima desa bo'ladi 120 Hz ishlaydi 120 Hz постоянно ishlamaydi bunda hozir kirib ko'rganimizda ekrani <clears throat> mana ko'rsanglar ham o'zinglar ham Bavlamcheyni turibdi. Bu 0 dan turib 120 gacha. Bu degani e, rasmlarni pastga mundoq yuborganingizda tezroq ishlaydi telefoningiz. tezroq ishlayotgan mana ko'rinadi e, kontaktlarni yoki vizplarni pastga tushirsanglar yoki pastdan tepaga qilsanglar tezroq yuradi и xohlagan nastroyka qo'yar ekansizlar o'zinglar e, bir yuz yigirma gertz to'qson gertz bunda 120 da qo'yib qo'ysanglar ko'proq zaryadkan, telefon zaryadkasini ko'proq yeydi 90 da o'rtacha 60 da ekonomniy rejim bo'ladi помножениеda o'zi xohlagan anaqada tempda ishlaydi Protsessorga keladigan bo'lsak protsessori e, snapdragon 8 gen 1 oxirgi protsessor snapdragonni e, ASUS'ga keladigan bo'lsak 12 GB ASUS i e, video kartasi Adreno 730 E, bu degani e, hozirgi chiqayotgan e, yangi o'yinlarni то есть android telefonlarga chiqayotgan yangi o'yinlarni bemalol o'ynay olasizlar высокий качествоda bemalol o'ynay olasizlar telefonimizni azusi 12 12 giga xotirasi ichki xotirasi 256 tali bunga keyin qo'shimcha mikro sd qo'ya olmaysizlar o'zini строение pamiti и sistemadan oladigan pamiti 26 giga sistemani sistemani оболочкаni o'zi 26 giga o'sha 256 talik 256 talik xotiradan 26 giga olib qoladi bu yomon emas bu juda juda ham yaxshi boya aytib o'tib ketganimdek e, nima desa bo'ladi amoled ekranida amoled ekranda har doim отпечаткani oldinga qo'yishyapti ips displeylarda отпечаткani e, oldinga qo'ya olmaydi faqatgina amaliyot ekranlarida qo'ya oladi ko'rgan bo'lsanglar e, yoki hozirgi telefonlarda blokirovkani yoniga qo'yyapti отпечаткani e, yokida telefon orqasiga qo'yish qo'yishyaptida oxirgi oldingi oldingi paytda то есть bundan to'rt yil besh yil oldin orqa e, qismiga qo'yishyapti telefonni keyin hozirgi payt kelib IPS displeylarda yoniga qo'yib qo'yib kelishyapti atpechatkani amaliyot ekranlarida har doim atpechatka oldinda bo'lyapti именно android telefonlarida bo'lyapti bu narsa mana hozir э, отпечаткам qo'yib ko'ramiz atpechatkasi э, qanaqa tezlikda ishlayotgan э, hozir o'rtoqlar qo'yyapmiz atpechatkasini уже qo'yildi o'rtoqlar отпечаткасы telefonni blokirovka tiqituv и mana отпечаткасы ko'rayotgan bo'lsanglar tez ochilyapti judayam tez ochilyapti отпечаткасы ham tez judayam tez ochilyapti nomiga qo'yib qo'ysanglar ochilyapti oldin bilsanglar e, nima desa bo'ladi bosib turishingiz kerak bo'lardi oldin hozirgi telefonlarda ekranlarni qo'yib ekran amoled ekranlarni qo'yayotgan pechatkalar tezroq ishlayapti oldin ham endi amoled ekranlarga qo'yib kelishgan ну e, nima desa bo'ladi unaqa rivojlanmagan edi uni proshkalarini обновление qilib programmistlar nima desa bo'ladi qaytadan ошибкаlarni e, исправить qilgandan keyin to'g'irlagandan keyin borib borib e, yaxshi ishlaydigan qilib qo'yishdi lekin hozirgi payt kelib Ehm, juda ham tez ishlayapti ko'rayotgan bo'lsangiz bittada ochib tashlayapti telefonni Atpechatkasi juda ham yoqdi menga to'g'risini aytsam juda ham tez ishlayapti отпечаткasi ekran разрешениясini ehm, har qilib qo'ysanglar bo'lar ekan ikki xil ehm, funksiyada qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan bittasi full hd plus bittasi e, ikki k qo'yib ko'rsangiz bo'lar ekan e, ikki kani yoqib qo'yib qo'yib turib ham batareykani e, ekonom qilsangiz bo'lar ekan shunaqa funksiyasi bor ekan xohlasangiz full hdda full hd plusda и xohlasangiz ikki kada bunda farqi nimada bo'ladi rasmni olganingizda ekranni ishlatayotganingizda farqi bo'lmaydiki u narsa katta ahamiyat ahamiyatga ega bo'lmaydi faqatgina bilinadigan narsasi misol uchun rasmga olsanglar <clears throat> rasmga olganinglarda o'sha yaqinlashtirgan saringlar kach yoqolmaydi 2K ga qo'yib qo'ysanglar full hd full hd plus qo'yib qo'ysanglar sifati sal yoqoladi 2K ga qo'yib qo'ysanglar sifati yoqolmaydi e, yanada tinibroq sifatliroq ko'rsatadi olgan rasmlarni sistemaning obolochkasiga keladigan bo'lsak android 12 sistemada ishlaydi MIUI 13 versiya qo'limda telefon global versiya maslahat beraman har doim global versiyalar olinglar global versiyada hozirgi paytda e, perfektum sim kartalar ham tushyapti и e, nimasi bo'ladi hozirgi MIUI 13 da o'zi e, oldingi MIUI 9 o'nlarda ошибкалari juda ham ko'p desa ham bo'lmasdiyu lekin bor edi borib borib razrapochkalar sekin sekin shu miyay оболочкani e, yaxshi qilib mana hozirgi paytga kelib mana hozir miyay 13 hmm. kelgan bo'lsa miyay 13 da ham juda ham tez ishlayapti bilasizlarmi miyay 13 menga nimasi yoqadiki miyay 13 sistemasi e, yoqadigan tarafi minusi xuddi kabi nima desa bo'ladi iphonega o'xshaydi faqatgina главный menyuni o'zi e, ustunovka qilgan programmalarni o'zi рабочий stolga tushiradi и alohida menyuga tepadan kirib o'tirmaysizlar shunisi yaxshi и MIUI 13 obolochkasida One UI Samsung obolochkasi, iOS iPhone оболочкasidan hammasini telefonlarni hamma оболочкасini bitta qilib nima desa bo'ladi sig'im qilib yig'ib qo'ygan MIUI obolochkasi. mana ahamiyat bersanglar mana tepadan o'ng tomondan tushirsanglar mana mana o'ng tomondan tushirsanglar telefonni mana panelni mana o'ng tomondan tushirsanglar panel zadachalar chiqib kelyapti xuddi iPhone'ga o'xshaydi fonariklarni yoqsangiz bo'ladi misol uchun internetni и Wi-Fi larni rejim qilib qo'ysangiz bo'ladi endi hamma narsasi bor xuddi nima desa bo'ladi iPhone'ni hozirgi iOS 15 sistemasi oxirgi versiyasi bo'lsa xuddi shunaqa qilib qo'ygan chap tomondan tushirsangiz urdimleniya iPhone ham xuddi shunaqa mtsi bo'ladi bu hamma оболочкаlardan e, yig'ilgan современный yig'ilgan to'g'risi menga juda ham yoqadi shu miya sistemasi I obo'ylarni ham chiroyli obo'ylar, har xil obo'ylar qo'ysangiz bo'ladi живой obo'ylarni menimcha e, alohida uni skachka qilsangiz bo'lsa kerak yo'q bor ekan meni skachga qilib e, загрузка qilib turib ham qo'ysangiz bo'lar ekan mana hozir загрузка qilamiz e, yerni qo'yamiz земляni qo'yamiz yerni yer sharini hozir ko'raylik e, bu faqatgina <clears throat> flagman telefonlarida jivoy obo'y qo'ysangiz bo'ladi ikki so'mlik telefonlarda flagmanskiy telefonlarda mi Xiaomi 11, Xiaomi 12 Pro'larda imdan e, imna oldingi Xiaomi flagman telefonlarni qo'ysangiz bular byudjetniy variantida qo'ya olmaysiz, chunki budjetli variantda ko'p narsani siqib tashlagan bo'ladi. Ну, budjetli variant ham hozirgi paytda juda ham top reytingda ketyapti. Например, nima desa bo'ladi? Redmi Note 11 Pro ham hozir e, bozorda e, juda ham ko'p sotildi desa ham bo'ladi. Hozir meni skachka qilib bo'ldi, aboyimizani. xohlaganimizdan tanlab olsak bo'lar ekan ichidan mana har xil bo'ylarni hozir biza mana birinchisini tanlaymiz mana birinchisini tanladi mana hozir ko'rayotgan bo'lsa живой обой telefonni o'zi e, menyudan chapdan o'ngga yurg'izganingizda o'zi обой sekin yuryapti xuddi iphonega o'xshab ios sistemaga o'xshab mana telefonni blokirovka etdiqku mana ko'rayotgan bo'lsangiz e, yer shari aylanyapti живой обой mana отпечаткam qo'yamiz mana yer shariga kirib turib qanaqa bir интересный qiziq juda ham menga ham juda yoqdi bu funksiyasi o'rtoqlar yana asosiy narsasiga to'xtalamiz bu kamerasiga to'xtalamiz kamerasini ko'rayotgan bo'lsanglar uchta kamera ko'rib turganingiz birinchi kamera standart kamera 50 megapiksel e, sonyni kamerasi imax 707 e, e, ikkinchisi ular ham 50 megapiksel bu samsung kamerasi qo'yilgan pastiga uchinchi kameramizda teleob'ektiv Bunlar 50 megapiksel e, samsung kamerasi qo'yilgan bu kameralarni e, ko'rsanglar e, rasmlarini videolarini sizlarga kechqurungi va ertalabki videolarni rasmlarni sizlarga ko'rsatamiz Xiaomi 12 Pro telefonimizda 4K 60 ta kadr davomida svetlarini mana bilayotgan bo'lsangiz, stabadi svetlarni ham daraxtga tushayotgan svetlarni ham osmon ranglarini ham ochib tashlamayapti bor svetni естественный svetda ko'rsatib beryapti hech qanaqa ani bo'yab tashlamayapti mana osmon rangi qanaqa bo'lsa даже e, ko'rib turgan nuqta nuqtali yulduzlarni ham misol uchun ko'rsatib beryaptida bu nimadan dalolat beradi bu dalolat berishi bu anaqada nima desa bo'ladi oli oli oli farqini ko'rsatadi sifati judayam yuqori darajada bo'lganligi uchun shu narsani ko'rsata oladi ranglarni ochib tashlamayapti judayam bor svetni ko'rsatib beryapti mana stalbadiy mana chiroqni bunday ahamiyat beringlar mana turibdi stalbadiy chiroq daraxtga tushayotgan sveti bor svetni ko'rsatib beryapti bo'yab tashlamayapti ochib tashlamayapti kadrlarni bor svetni ko'rsatib beryapti bu judayam zo'r sifati dahshat kechqurunga hali yana ko'rsatamiz bundan keyingi kadrlarda lekin kechqurungi mana tungi bo'layotgan to'rtka oltmishta kadrda judayam sifatli judayam sifatli oldi kamerasiga keladigan bo'lsa ham oldi kamerasi full hd oltmishta kadr judayam sifatli madriya obunachilar to'rtka oltmishta kadr qilayotgan bo'lsanglar ranglar ham cho'tki cho'tki ko'rsatyapti ekraniga e, shishasiga orqasiga anaqa qiladigan ahamiyat beradigan bo'lsak e, usti ekrani e, oynasi gorilla glass victus judayam mustahkam uncha munchaga qirilmaydi cho'nchangizni misol uchun kalitlar bilan telefonni solib yuborsangiz nima desa bo'ladi unda qirilib ketmaydi demoqchiman endi o'zida baribir telefonni plyonkasi bo'ladi bu plyonkasini olib turib ham ishlatsangiz ham e, kalitli kalitli bilan birga solsangiz cho'nchaga yokida telefonni xuddi anavi qanaqadir g'adir budir stollarga qo'ysangiz ham telefonni doim ishqalab o'ynatayotganingizda qirilmaydi telefon ekrani muncha e, yon tomoni e, metal e, e orqasini to'rsi plastikam deyolmayapman metal ham deyolmayapman to'g'risi lekin o'tganimda temirga ham o'xshayapti plastmassaga ham o'xshayapti lekin materiali lekin juda ham yoqdi Men to'g'risi hali bunaqa telefon orqasini hali ishlatib ko'rmagan ushaganimda uni qo'li mazza qilmagan ham yumshoq material buni sistemasida e, protsessorining ichida axlajdeyni qo'yilgan Eh, ibekda man mani to'rt desa eh, bo'ladi redmi note 8 pro telefonim bo'lardi o'shani ichiga охлаждение bo'lardi u охлаждение kattaroq o'y telefonga nagruzka tushsa telefon qizib ketmasin. edi например nima desa bo'ladi eh, hozirgi paytda ommabop o'yinlar ko'payib ketgan PUBG deysizmi asfalt to'qqiz deysizmi world of tanks deysizmi misol uchun telefon o'sha e, o'yinga kirganingizda telefon maksimal darajada video kartasi operavkasi protsessor maksimal darajada ishlaydi o'shanda telefon qizib ketmaydi e, qizib ketmaydi ichida охлаждениесі e, qo'yilgan buni kanalimizga obuna layk komment yozishingizdan esingizdan chiqmasin biz uchun bu narsa juda yam muhim bizga juda yam kerakli sizlarni har bitta qoldi. har bitta obzorimizda qilayotgan telefonimizni unboxing qilayotganimizda texnik xarakteristikalarni aytayotganimizda har bitta e, shaxsiy fikringlar o'tsifinglar bizga juda ham muhim layk podpiska e, bosish esingizdan chiqmasin Bizga juda ham katta yordam bergan bo'lasizlar shu taraflama biz yanada ko'proq telefon e, sizlar xohlagan telefoningizni unboxing qilib xarakteristikalarini ko'rsatib boraveramiz telefonimizdan kolonkasiga keladigan bo'lsa kolonkasi tepada и e, pastda e, kolonkasi ko'rgan bo'lsanglar ikkita ko'rinyapti kolonka lekin buni ichiga to'rtta kolonka qo'yilgan dunyo bo'yicha hozirga chiqayotgan telefonlar telefonlarda hozirga chiqayotgan telefonlarda to'rtta kolonka qo'yilmayapti o'rtoqlar korobkasida ahamiyat bergan bo'lsanglar harman Kardon tomonidan ishlab chiqarilgan qo'yilgan kolonkalar bu firma faqatgina kolonkalar ishlab chiqariladi ham sifatli dolby atmos поддержка qiladi bu telefon и hayres поддержка qiladi hayres bu bilsangiz sifatliroq WAV formatda sifatliroq muzika eshitasiz. Juda ham kilobits, juda ham baland muzikalar eshitasiz, sifatliroq muzika eshitasiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Harman Kardon tomonidan qo'yilgan kolonka, buni ichida 4 e, ta e, ikki har bitta tomonidan ikkitadan kolonka qo'yilgan, lekin ko'zingizga ikkita ko'rinayotgandir. No, ichida 4 ta kolonka, xohlasanglar mana eshitib ko'ramiz-a. hurmatli obunachilar eshitayotgan bo'lsanglar juda ham baland hurmatli obunachilar eshitayotgan bo'lsanglar sizlar ham bunaqa baland chiqazmayaptiyu lekin juda ham sifatli chiqazyapti kolonkasi haqiqatdan sifatli chiqazyapti lekin manga juda ham yoqdi kolonkasi to'g'risi o'rtoqlar hurmatli obunachilar boy o'tganimizdek e, zaryadga qiladiganini sizlarga ko'rsatamiz e, zaryadka qiladiganini alohida nima desa bo'ladi qancha vaqtda oladi shu bir yuz yigirma vatt e, deb aytib ketdi shuni vaqt soati keldi yalnız korobkasini ochamiz qayta mana hozir yuz besi bilayotgan bo'lsanglar Э, hozir yangi chiqayotgan telefonlarda bir yog'i Type C, bir yog'i ham Type C bo'ldi, lekin bunda 100 bi, bu yog'i Type C bo'ldi. E mana bu to'la boyi ko'rsatganimdek 120 wattli zaryadkamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 120 watt. Buni 18 minutda to'ladi deyshtir. Shu 18 minutda haqiqatdan to'larmikan degan o'shani test o'tkazib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zaryadkamiz hozir 12%. hozir bitta 120 yuz qo'ysangiz e, birdaniga 120 yuz vatt bermas ekan uskariyani uning uchun sizda настройка kirib turib pastga tushganingizda batareya degan joyi bor batareya joyi kirib turib e, tepada yana o'ng tomoningizda batareya degan joy bor o'shanga kirganingizda и ускорение zaryadga chiqadi ускорение zaryadga kirib turib ускорение zaryad ускорение zaryadga degan joyni yoqib qo'yasizlar o'shandan keyin bir yuz yigirma vattli zaryadchik e, o'zinikida qo'ysanglar o'shanda bir yuz yigirma berar ekan agarda o'chuv bo'lsa ellik ellik vatt berar ekan mana hozir biz yoqib qo'ydik ko'zinglarni oldinglarda shu narsani tekshirib ko'ramiz haqiqatdan shunaqami chunki man ham hozir birinchi marta tekshirib ko'rishim to'g'risi hozir mana zaryadkimiz mana zaryad zaryadimiz o'n bir foiz qoldi домой qilib chiqib ketamiz telefonni blokirovkaga qo'yamiz golovkaniga tiqamiz yuz beyni kelinglar svetga qo'ying mana endi ko'ramiz hali o'zimiz ham tekshirib ko'rganimiz manga olib kelsam mana ko'zinglarni oldinglarda hozir o'zimiz ham tekshirib ko'ramiz to'g'risi man hali o'zimiz ham hali bu narsani tekshirib ko'rmadiku sizlar bilan birgalikda qani tekshirib ko'ramiz kelinglar birinchi galovkani tiqib olamiz pilotga tiqdi mana и telefonni kabelini mana qo'ydi max bo'ldi 55 wattdan уже ko'tarilib ketadi hozir mana 11 foiz 12 foizdan hisoblasak sekundomerga kirdi hozir skor zaryadga 12 foiz bistrey zaryadga beryapti mana startni bosmoqda ko'zinglarni oldigilarda mana hozir tekshirib ko'ramiz telefon zaryadga qo'yib qo'ydi sekundomer ketdi qani 18 minutda 18 minutda qani zaryadkamizni nechi foizgacha balkim 100 foizgacha balkim 95 foizgacha balkim to'lar qani shuni birgalikda ko'ramiz hurmatli obunachilar hozir уже mana 6 minut bo'ldi zaryadkamizni ko'ramiz zaryadkamizni zaryadkamiz уже 40 bo'ldi o'rtoqlar 6 minut ichida уже 40 foiz 12 foizdan hisoblasak почти 41 уже 41 ga qarab ketyapti вообще dahshat уже 6 minut bo'ldi уже 41 foiz zaryadkamiz endi kutamiz hurmatli obunachilar hozir 20 sekund qoldi 18 minutga hozir telefonni yoqmay turamiz hali 18 18 minut bo'lganda ronda bo'lganda yoqib ko'ramiz necha foiz bo'lganini balki 100 foiz bo'lgan bo'ladi yoki 90 foiz bo'ladi lekin oxirigacha olib boramiz zaryadkani qani necha foizgacha necha daqiqada necha foizgacha to'ladi maksimal darajada 18 bo'ldi yoqdi telefonni zaryadga o'rtali 90 foiz zaryadga 90 foiz to'qson foiz bo'ldi zaryadga zaryadkasi hozir sal ko'rinmayotganligiga 90 e, foiz bo'ldi yana 10 foiz qoldi o'rtoqlar yetib olishiga haliyam to'lyapti уже 19 19 minutga qarab ketyapti balkim 20 daqiqadami balkim 22 daqiqadami 100 foiz bo'lsa kerak lekin 18 daqiqada zaryadkamiz 100 foiz bo'lmadi lekin 90 foiz lekin bu yomon natija emas bu judayam a'lo natijasi bo'ladi zo'r natijasi bo'ladi Bo'ldi. Tak, ko'tar, ko'tar, ko'tar, ko'tar. Hurmatli obunachilar, stop bosamiz. 22 daqiqada telefonimizdan zaryadkadan chiqazamiz. Uje zaryadkasi to'lib bo'ldi. telefonimizni ochamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, zaryadkasi 100 endi sal e, ko'rinmayotganligi sabab batareyani o'ziga kiramiz 100 foiz полностью заряженный уже telefon zaryadkasi 100 bo'ldi 22 daqiqada o'rtoqlar 22 daqiqada 22 minutda zaryadkamiz 100 bu bunaqasini hali to'g'ris ko'rmaganman bunaqasini hali umuman ko'rmaganman to'g'risi даже e, bundan oldingi 65 vatli 33 vatli telefonlarda ham hali bunaqasini ko'rmaganman 22 daqiqada telefon 11 foizdan to'g'ri qo'ydik 11 foizdan premyerni oladigan bo'lsak mayli 11 foizdan emas 1 foizdan qo'yganimizda ham premyerni 24 daqiqada 100 foiz bo'ladi lekin 11 foizdan zaryadkamizdan qo'yganimiz zaryadkalarga qo'yganimizda 22 daqiqada 100 foiz to'lyapti bu juda ham zo'r natija hurmatli obunachilar hozir ko'rganingizdek videoda e, mi kompaniyasini o'zi 18 daqiqada 100 foiz to'ladi deb aytishgan Nu e, biz 11 foizdan qo'ydik, ko'rgan bo'lsanglar o'zinglar ham 11 foizda e, zaryadga qo'yganimizda bir zignalatni o'zini zaryadkasini zaryadkasini ishlatganimizda qo'yganimizda и o'sha qo'ymasimdan oldin qaysi funksiyani yoqishimni sizlarga ko'rsatdim и 22 e, daqiqada 22 e, daqiqada 100 foiz to'ldi 11 foizdan qo'yganmiz 22 daqiqada bu juda yam zo'r natija hali to'g'ri nima desam to'g'risini aytaman hali bunaqasini hali ko'rmaganman judayam zo'r yaxshi tarafi nimadaki qayerqadir shoshayotgan paytingizda yaxshi tarafi nimadaki e, qayerqadir shoshayotgan paytingizda yigirma ikki daqiqa или uzoq yigirma besh daqiqa telefoningiz zaryadkaga vaqtga ajratsangiz уже zaryadka yuz foiz bo'ladi telefonni zaryadkasi bemalol bir kunga yetadi agarda e, kamroq o'yin o'ynab e, kamroq internetda o'tirsanglar bemalol bir kunga yetadi zaryadkasi tasavvur qiling 22 soat 23 soat 23 minut tasavvur qiling 23 minut 24 minutda e, uzog'i 25 minutda 100% zaryadga to'lib oladi bu hali hech qaysi telefonda man bu narsani ko'rmaganman avzusi 12 yedidan e, yana bitta narsasini ko'rib qoldim bu yerda разрешение настройкаga kirgan joyimizda bu e, yerda nima desa bo'ladi разрешение degan память degan joy bor ekan разрешение памятga kirsanglar yana sizlarga azuriga azuga 3 giga yana qo'shib beradigan funksiyasi bor ekan man hozir buni o'chirib qo'ysam telefonim перезагрузка bo'lib ketdi o'n besh giga tasavvur qiling o'n giga bilmasam hozirgi paytda 8 giga optimalni e, o'yin o'ynashingizga ham internet o'tirishingizga ham misol uchun bir qanaqadir roliklar ko'rishinglarga ham e, qanaqadir roliklar montaj qilishinglarga ham bemalol sakkiz giga ortib qolyapti bu o'zida hozir stroymizini o'zida o'n ikki giga и yana qo'shimchasiga e, ichki xotiradan uch giga olib tashlab turib uch giga azuga qo'shib beryapti bu judayam zo'r natija manga judayam yoqdi и yana bitta narsa aytaman hozir bolalar manga aytishdiki aziz aka давай e, shu telefonda e, pamji mobil tekshirib ko'ringlar диште. E, iphone telefonlarni bilsanglar 90 fps ochadi iphone 12 pro iphone 13 pro maxlarda 13 versiyalarida to'qson fps ochadi azaga davay shu pamji Mobile tekshirib ko'raylik erinmasdan shu o'yinni yozdim то есть man o'zim bunaqa o'ynamayman bu bunaqa o'yinlarni telefonda kiramiz pamji Nu PUBG pamji da ko'p kartalarni to'g'ri ko'p kartalarni skachat qilmaganmiz chunki unga unaqa vaqtimiz yetmaydi pamji ga kirdik zagruzkasi ham tezroq juda ham tezroq zagruzkasi mana hozir kirgan bo'lsak endi bu o'zim akkauntim emas sheriklarim akkaunti akkauntini berishdi manga mana настройкаga kirdi и ko'pri ko'p igroklar e, e, ko'p pamji igroklari ko'proq grafik ahamiyat beradi mana hozir ultraga qo'ysam ham 4K to'rkaga va plavniga qo'ysam ham bo'lyapti э, и plavna degan joyida mana o'rtoqlar 90 fps bor bolalar hayron qoldi hozir ham ko'rib ham 90 fps bor ekan э, bunda farqi nimada э, o'yin tezroq harakat qilasiz 90 FPS da tezroq harakat ko'rinadi va avtomatlaringizni e, nima desa bo'ladi перезарядка qilayotganingizda tezroq перезарядка qiladi deyishdi bolalar ana hozir ham sinab ko'ramiz 90 FPS da ochyapti o'rtoqlar bu narsani android telefonlarda hamma telefonlarda ham ko'rmaganman to'g'ri hozir 90 FPS ga qo'ydi u yana o'rtoqlar o'yinga kiryapmiz kolonkalari ham sifatli chiqazyapti boya aytib o'tib ketganimdek kolonkalari ham sifatli chiqazyapti ham baland ham emas past ham emas ну odamga qanaqadir yoqadigan e, darajada chiqazyapti hozir shu nastroykasi sal mani qiyinligida qayerda nastroykasi abdurahim управление. Управление. Сохранить, да? Нақш пеш. Мен мынақасын айта алмаймын. Мен мынасын айта алмаймын. Емес. O'ta olib bo'ldi. Nastroykasini hozir sheriklarim to'g'ri berishdi hozir 97 to'qson fpsda o'rtoqlar Juda ham plavni kadr plavni kadr judayam ani qotmasdan plavni yuribdi kadrlar bemalol <clears throat> xaprumizda o'ynash unaqa bilmayman pamji mobilni o'zida pamji mobilni ko'rsatib bering shu telefoningizda juda judayam maqtadingiz uchun ko'rsatib ko'rsatyapmiz ko'rayotgan bo'lsangiz buni kadrlar ham bunaqa qotmasdan bemalol telefon nima desa bo'ladi maksimalniy darajada ishlamayapti pamjini ishlatish uchun maksimalniy darajada ishlamayapti bemalol yengil ko'taryapti desa ham bo'ladi bu o'yinni и yaxshi tarafi nimadaki ertaga PUBG Mobile obnovleniyani chiqazgandan keyin har bitta obnovleniyasida qanaqadir urushinni bo'ladi o'yinni bilsanglar o'sha urushinida e, o'yin hajmi ham va e, nima desa bo'ladi sistemini tribunasi ham ko'tarilib boriladi, lekin bu telefonni bemalol qo'rqmasdan kamida 2-3 yil bemalol o'yna olasiz qo'rqmasdan ha deb telefonni alishtirolmaysiz lekin juda ham endi xafa bo'lmaysizlar o'ynashimni bilmayman pamji va upravlение o'zini давленияsiga qo'yib qo'ydik endi mana hozir настроykaga kirsam grafikga kirsangiz mana плавныйda 90 fps da o'ynayapsiz ultraga qo'ysangiz ham ultrani ham eh, faqatgina o'ynab chiqib turgan holatda ultraga qo'ya olasiz chunki bundan oldingi o'yin kirmasin oldin u turiga kirib ko'ring o'zinglar ko'rdinglar sal ham chiqib ketsam bo'lardi просто 90 fps e, ko'p telefonlarda yo'qligi uchun 90 fps sizlar uchun shu narsani tekshirib ko'rdi e, o'sha Xiaomi 12 Pro telefonimizda lekin bu telefonda bemalol kuchib hamjimadal bemalol indamasdan o'ynay olasiz qo'rqmasdan telefonim qotadi yoki telefonim qizib ketadi degan narsa ham yo'q chunki buni ichida e, shunaqa narsa qo'yilganki охлаждение qo'yilgan o'zini o'zi sovutib turadi bir xil temperaturada telefonni e, temperaturasini ushlab turadi qizib ketmaydi ikki uch soat o'ynasangiz bemalol telefon qizib ketmaydi bir xil temperaturada ushlab turadi telefoningizni e, bir xil telefonlarga o'xshab qizib ketib telefoningiz tellab ketib уже qo'lingiz e, nima desa bo'ladi qo'lingiz tellagandan keyin уже ekranlar do bo'lishni boshlaydi и keyin yoqimsiz bo'ladi keyin kelib o'yindan chiqib ketishga majbur bo'lasiz yana bitta fishkasini sizlarga ko'rsatib ketaman bizani kanal bizani kanal texnika kanali fishkalar bilan ajralib turadi boshqa kanallarga qaraganda biz bitta zo'r narsani ko'rsatamiz batareya degan joyida обратно беспроводной zaryadga tarqatarkan shu narsasiga man qoyil qoldim bu narsa samsung телефонларда bor deb o'ylardim chunki samsung telefonni man o'zim ham ishlatganim shu narsa bor edi galaxy s 10 s 20 и undan keyingi chiqqan versiyalarda bor edi bu narsani xiaomi da haqiqatdan e, quloq o'sha bluetoothli naushniklarni qo'yib qo'ysanglar bo'larkan zaryadkaga orqa tomoniga zaryadga olatarkan besporovoddan agar zaryadga oladigan bo'lsa telefoninglar to'y naushniklar беспроводный naushnik oladigan bo'lsanglar shu telefon orqasiga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi zaryad zaryad qiladigan qidirib yurmaysizlar o'sha telefon telefonni o'zi zaryad faqat naushniklarga faqatgina naushnik emas ham smart watchlarga ham i telefonga ham I yaxshi tarafi bu limiti e, bor limit deganda qanaqa zaryadingiz 20% dan baland balan bo'lsa besprovodno, besprovodno зарядga tarqatadi boshqa ayvachga ham telefonlarga ham i e, naushniklarga ham Xolasiz, 60% to'q qo'yib qo'yasiz 60% dan balan bo'lganda keyin e, tarqat tarqatadi telefoningiz yokida eng minimalni 20, mana hozir biz 20 qo'yib qo'ydik mana e, mana shu besprovodno zaryadkani galochkasini yoqib qo'yamiz yoqib qo'yganimizdan keyin bo'ldi bu уже ayvach беспроводной e, naushnik и беспроводной зарядga oladigan telefonlarni e, shu orqasiga qo'ysangiz e, nima desa bo'ladi zaryadga oladi mana hozir shu narsani sizlarni ko'zinglarni oldida sinab ko'ramiz yoqib qo'ydi funksiyasini telefonni orqasiga orqasini o'girib qo'ydi bu telefonimizda samsung galaxy s 21 fe telefonimizda bu telefonimizdan ham zaryadga ham tarqatadi ham беспроводной zaryadga ham oladi mana hozir telefonimizni qo'ydi mana o'rtoqlar zaryadga oldi telefon telefon xiaomi 12 pro telefonimizga galaxy s 21 fe telefonimizga 5 provodni zaryadga tarqatib Juda ham zo'r natija juda ham zo'r haqiqatan zo'r natija desa ham bo'ladi и yana bitta narsa eslatib o'tib ketaman 120 yuz zaryadga qilayotganimizni ko'rdi ko'rdinglar и bu besprovodni zaryadga ham oladi necha vatt poyezd ellik vatt oladi ellik vatt besprovodni zaryadga oladi ellik vattgacha o'sha e, besprovodni beradigan zaryadka qurilmalar hozir chiqib ketdi e, shunaqa gadjetlar chiqib ketdi har xillari chiqib ketdi yigirma vatt o'ttiz besh o'ttiz besh vattlari chiqib ketdi o'sha ellik vattgacha bo'lganini ellik vattgacha qabul qiladi bu juda yam zo'r natija manga to'g'risi bu telefon juda ham menga yoqib qoldi xiaomi telefoni 12 pro telefon juda ham yoqdi minus tarafi yo'q chunki nima desa bo'ladi lari ichida mana hozirgi paytda 12 pro bo'lsa oxirgi model hisoblansa hisoblasa e, e, nima desa bo'ladi lari ichida legenda deb hisoblayman man bu telefonni Men o'zimni shaxsiy fikrim legenda deb hisoblayman har tomonlama a'lo darajada endi bitta anaqasi bor endi suvga ishlamaydi ну endi ko'pchiliklar ba'zi suvga tiqishga ba'zi qo'rqadi falon pulli telefonni suvga tiqishga ba'zi qo'rqadi и men oldingi telefonlarni bilsanglar anu xuddi bor konsinering yoqib bor telefoningda konsinyer yoqib bor yoki televizor yoqib bor управление bor degan e, joylari o'sha telefonlar telefonlar bo'lardi odam shunaqa qilib borardi kimlardir kansler pulni yo'qotib qo'ysa yoki televizor pultini yo'qotib qo'ysa o'sha o'sha narsani управлять qilib kanaldan kanalga olib borardi yoki kansler gradusini o'zgartirardi o'sha narsani xiaomi yo'qotmabdi man yo'qotdi deb o'ylagandim ham yo'qotmabdi ikki port funksiyasi bor ekan hali ham o'rtoqlar bu narsaga qoyil qolish kerak haqiqatdan zo'r и bitta narsasini ko'rsatib ketaman mana hozir kameraga ko'rgan bo'lsanglar ham kamerasi ham sal oldinroq oldinroq chiqqan buni e, e, telefoni tushib ketsa birinchi o'chirda anaqa kameralarga shikast yetishi mumkin buni yo'lini qilganki nimaga Xiaomi har doim bilsanglar e, telefonlariga prozdachni чехолni beradi o'zi sovg'a tariqasida beradi har doim и buni hozir prozdachni чехолni taqib ko'ramiz prozdachni chexoli judayam mahkam ushlaydi juda ham sifatli o'zini original chexoli firmenniy e, chexoli desa ham bo'ladi bunga alohida chexol sotib olmaysizlar i ko'rgan bo'lsanglar kamerasini ham yopib turibdi mana telefonni telefonda qo'yganingizda ham o'sha birinchi bo'lib chexoli tegyapti kamerasini yopib turib kamerangizga e, hech qanaqa yerga tushsa ham kameraga shikast yetmaydi lekin o'sha e, sal chexol yopib turganligi sababli telefonim sal ko'tarilib turibdi bundan maqsad telefon endi bu уже bu narsa o'rganib ketilgan hol xiaomi telefonini прозрачный chexolda misol uchun ertaga sarg'ayib ketishi bor boshqasi bor ertaga boshqa chexol olaman desanglar mana shu manzillarga murojaat qilsanglar kes brendga murojaat qilsanglar e, xiaomi 12 pro va boshqa xiaomi telefonlariga apple telefonlariga yoki samsung telefonlariga ham bemalol chexol topib berishadi muammosiz и telefonimizni narxiga keladigan bo'lsak hozirgi payt telefonimizning narxi 12 ga 256 talisi Xiaomi 12 Pro telefonimizni 970 e, dollar turibdi bozor narxida hozirgi paytda hozirgi kunda 970 dollar turibdi 970 dollarga arziydimi degan savolga 100% arziydi bu telefon chunki har tomonlama zo'r PUBG'ni 95 o'ynaydi bezprovodni zaryad 50 vat oladi zaryadkasi 22 minutda to'ladi 120 vat zaryad qiladigan o'zini ichida chiqadi alohida golovka ishtek sotib olmaysizlar chexoli chiqadi 2 port funksiyasi bor hali dunyo bo'yicha to'rtta kolonkali telefon chiqazmagan to'rtta kolonkali telefon chiqazdi Kolonkalar sifatli и kameralar keladigan bo'lsa, kameralari ham juda ham zo'r sifatli darajada 4K 60 ta kadr oldi ko'rdinglar o'zinglar E, kamerada video zapisda e, kadrlar ham stabilniy yuribdi unaqa strob bilan yurmayapti o'zini stabilizatsiyalari bor и e, alohida stabilizatsiya yoqasiz ya'ni alohida pro versiyasini yoqasiz kino effektlari bor ichida endi uni kino effektni sizlarga ko'rsata olmadim. u keyingi safar boshqa telefonlarni obzor qilganmiz xudo xohlasa kino effektlarini ham ko'rsatamiz bu funksiyalarini и bu telefonni e, 10 balldan nechchi ball berasiz deganda bu telefonga men 10 balldan 9 ball beraman Uje bu maksimalniy nima desa bo'ladi Uje hech qanaqasi anu yomon taraf yo'q даже отпечаткалari ham tez ishlayapti oldingi ekranlarni oldingi telefonlarda boshda отпечатка ekranni qilganini bilgan bo'lsanglar boya ta'kidlab o'tib ketdim bu narsa bo'yicha отпечатки bo'yicha telefonni sistemasini оболочкасini э, ошибкаларni разработчикlar исправить qilaverganda qilaverganda borib borib sekin sekin sekin tezlashadigan отпечатки tezroq oladigan qap telefoningizni э, qo'lingizni barmog'ingiz izini tezroq нима desa bo'ladi э, tezroq qabul qilib tezroq ochadigan qilib qo'yishdi hozirgi paytda уже muammo bo'lmay bo'lmay и и yana плюс tarafi супер обои bor 3 giga operavka qo'sha olyapsiz ya'ni ichiga 15 giga bo'lyapti и ekrani постоянно 120 Hz ishlamaydi shuni zo'r tarafi xohlasangiz 120 e, Hz fonni yoqib o'tiradi xohlasangiz 90 Hz qilib qo'yasiz xohlasangiz 60 Hz qilib qo'yasiz xohlasangiz e, pallamcheni qilib qo'yasiz o'zi xohlagancha ishlaydi ishlatganingizga qarab gersi bor-bor ko'tarilib ketadi. xuddi Э, birinchi videomizda ta'kidlaganimizdek iphone 13 13 proga o'xshab o'sha xuddi anavi galereyaga kirganingizda yoki rasm e, yoki displeyga yoki сообщениеga kirganingizda tepadan pastga yoki pastdan tepaga qilganingizda qattiqroq qilganingizda o'shanda tezroq ishlaydi pastda ya'ni e, o'sha bitta gersda ishlamaydi shu noldan turib o'sha bir yuz yigirmagacha ko'taradi ko'tariladi xullas shunaqa gaplar hurmatli obunachilar endi keyingi obzorimizni yoqqan bo'lsa podpiska bosinglar layk bosinglar kommentariy yozinglar sizlarni o'tsifinglar e, kommentariy yozganinglar bizga ham juda katta ahamiyat juda katta ahamiyatga ega keyingi telefonimizda nima obzor telefon qilishimizni obzor e, qilishimizni xohlasanglar o'sha kommentariyada yozib qoldiringlar o'sha har bitta gapinglar bizi uchun kanalimiz uchun har bitta gapinglar inobatga olinadi bu texnogol kanalida sizlar bilan aziz bo'ldi keyingi videolargacha ko'rishguncha